kok iso yo Kotakelnya Apa salahku Neng diluputku Wong sing rasa piro Koyo aku masalah asmoro mung kepakian loro ditinggal lungo alesan racato mergo ngapoti tresno anyar sing liya gusti hati sing kuat kanggo ngadepi asmoro ukal-ukalan tipe ayah mongso udan teko Oh adem fituringan loro durung siap nompo kenyataan kowe disanding wong liya durung nganti garing lorone atiku tambahi kenyataan kon ngadepi Seliramu saiki disanding wong liya Tahu nekatku mencintai. tresno ternyata aku tutu siji sijine kok iso yo kok tegel yo wong koyo aku masalah asmoro mung kebagian lorong Tiba ayah mongso udan teko Oh adem fituringan loro Turung siap nompo kenyataan Kue disanding wong liang kenyataan kon ngadepi Sliramu saiki disanding wong liya Tahu nekatku mencintaimu nanging kau no Ternyata aku tutu sici sici ne Ko iso yo Ko tekel yo Wong aku masalah asmoro mung kebagian loro